Ebana, mtazamaji wa Stein TV, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba bado tuko hapa e, ligi ya Ukwamani Super Sodo Cup bado inaendelea, na sisi tuko hapa tumetia kambi kujuza kila ambacho kinaendelea hapa. Jana mechi zilipigwa na leo bado ligi inaendelea. Niko na kapteni uh, kapteni, habari yako? Ah, uh, fresh ndugu yangu. Wewe ni kapteni wa timu gani? Kapteni wa Minazini. Minazini. Leo mnakipigana nani? Leo nao kwa amani. Kwa amani. Mtawaweza namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba wanachukua kombe hili. Nyinyi mmejipangaje? Ah, si kwa upande wetu tumejipanga na ushindi tu basi. ushindi. kingine. Ya, ah, ushindi ni uhakika moja kwa moja. Maandalizi yakoje? Ah, maandalizi yetu tunamshukuru Mungu hadi kufikia sasa hivi tuko vizuri, ni kama unavyoona wachezaji wako vizuri na hamna mtu yote mwenezesheni wala nini. Ya, tuko kamili Yaani kikubwa ni ushindi. Yaani FK wewe hapo umeona hapo? Wewe umekuja kuangalia ushindi. Mm. Ya, yani hamna kitu kingine hapo zaidi ya ushindi yani. Eh. Ushindi muhimu. Ushindi ah, sio muhimu, mm. lazima. Ushindi lazima. Yeah, ushindi kama chakula yani, tunajua lazima ule hata ukifunga. Mm. Saa 12 ikifika ya ipo hivyo. Tutarajie mchezo tutarajie mchezo na gani leo hapa dhidi ya wapinzani wenu hawa Mamelodi? Ah, kikubwa kikubwa watarajie tu mchezo mzuri ambao utafurahisha hata wapenzi ambao wanakuja kuangalia, kwa sababu Simiyu tunajiamini katika mpira, sio ngumu, sio unajua mm. eh, kwa burudani itakuwepo kwa wale kuwepo, wajiandae hivyo kwa ajili ya burudani tu mm. ya ndio hicho tulichojiandaa kuleta. E bana, hawa mnazini mmejiandaa kwa ajili ya kutoa burudani. Of course, kapteni wa timu ya uh, Mamelodi, karibu sana tuzungumze hapa. E bana, nyinyi mmejiita Mamelodi, kwa nini Mamelodi Sundowns? bwana, kwa sababu sisi jina letu Mamelodi, shughuli zetu zote zipo barabarani. Kwa hiyo tukaona sio swala tukijiita Mamelodi Sundown, kutokana na mishe zetu zote, asubuhi tupo road, jioni tupo road. Kwa sababu Mamelodi wale wa South, Mamelodi wa, barabarani ya wa road kale. E, bana wewe majina yako nani? Jina naitwa Ismail Timos Amos. Nakwenda kukipiga namna zina ambao kama alivyozungumza kapteni hapa Majipango, kisha kwamba wanawachalaza nyinyi kwenu hapa leo. Hapana, wao tu ndo maneno yao. Kazi ipo uwanjani, leo itafahamika itakuwa vipi. Maneno maneno maneno hayataki, kazi ipo uwanjani. Kwa tegemea mchezo wa namna gani leo? Mchezo utakuwa ni mzuri. Cha kwanza namshukuru Mungu, tumekuja vizuri, tumejipanga, tutacheza vizuri. Matokeo wanapanga Mungu ila tumejipanga vizuri kuja kupata matokeo. Kitakachotokea kwetu hicho hicho. E bana, asante sana. Ah, asante sana. E bana, sisi tuko hapa kuangalia kile ambacho kitaendelea hapa zikati ya Mama Road dhidi ya Mnazini, nani ambaye ataibuka na ushindi leo hapa katika uh, ligi ya Ukwamani Super Sodo Cup. Ni Sodo Cup kama alivyokuambia, kama unafahamu wale wanangu wa Uswahilini ndio mnafahamu vizuri sodo ni mchezo namna gani. Kama ufahamu pia tuko ajili kukufahamisha kitu ambacho kinaendelea hapa. Naitwa Dosivon Bismarck, nyuma kamera yuko uh, Mohamed Ali.